Gucken wir es uns mal an. Thank So, jetzt sind wir im oberen Bereich vom Boulderraum. Hier kann man gemütlich beisammen hocken. Hier gibt es auch ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu knabbern. Und äh, hier gibt es auch eine Leinwand. Das heißt, wir schauen auch manchmal irgendwelche Filme oder so. Das kann man einrichten, das ist noch nicht genau geplant, aber... Cool, danke.